Saluton alvi! En tiu ci video mi chatus paroli alvi pri la Castello Grasiliono quio situas en fransoio cae quio casos stut en aprilo. Cae, fakte mi havis la plesuron interviui Jannick Ue, respondetsulo pri tiu ci stagio. Do, ien la tutto, giuri la interviuon, cae, gis! Saluton! Ciu vi povas presentivi niomete cae la Castellon Grasiliono? Yes, do salutan eh, Alex. Mi esta Jenny Quechuman, kai mi administradora Castellongis du mil edeva eh, tengo ni eh, da origas kunan taskon organizik est stud periodo en la cultura do modo de grevio. Kai la o mia o casos uh, eh, evento en la castello ia la comenzo de la iaro chuvi povas clarigi ki o casos dun tiu ci evento do uh, la unua esperanta rencontigio o casos en aprilo nome printempas sesa sesio do tut periodo kun uh, eh, intensiva i kursoi kai fine de la periodo mi proponas trapassi la examenon de CAIR, uh, eh, je la niveloi bonu, bodu, sonu, au complexa, au nur parola, au nur scriva. Ni venigas uh, instruiston, kiu appartenas al ilei, char mhm. mm -hmm. uh, eh, ni organizis tium stagion uh, pere de chi almenaŭ ili subtenas vin.s Kiare doradodoica Petrovi El Serbio estos la reprezentanto de. Do kial okazos la kursoj? Ĉuu laernanto devas unue elekti la nivelon antaŭ alveni en la kastelo? Do la person kiu deviziras seguir? Alitjas per la reto sur eh, gazillon.o indico qui un curson vi volas segvi kai eh, Christophe Chazarin qui estas respondetulo de de la cursoi e examenoi do uh, eh, sendo salvi un tascon por taxi vi nivelon, annivelon kai poste do li uh, havos uh, coeran grupo in por la tri cursoi. Eh, quiom longe doas la cursi? La curs comet sababaè de la Naua din lasè2i posttagmesè de la trièc la dekoca. Quei vi dis que Christoph Chazarn estas un nou las instruistoi. Chu povasvas prezenti la aliajn? Christo. do el eh, la centro de Toulouse qui u uh, eh, studis en Poznan ankaŭ por uh, instrui Esperanton kaj um, venas por la komencanto uh, Marion Quenu qui u ankaŭ loĝas en Toulouse kaj okupiĝas pri Esperanto kursoj en Toulouse uh, do kaj Radoica uh, qui u Eh, crom la leccion oi, tu eh, azzos alii ai diversjo en la castlo intertempe? Ja es compreneble doni estas cue d'una tuta somainno que eh, manjas bone se <laughs> la mangeio de la castelllo pere de mi cuiiriisto quiu preparas bon manjor bé quiu atentas pri la vi. diversa dieto de de la persona kai do post la manjo do ni havas pauson eh, ki uh, permesas uh, eh, au turismi au promeni au auskulti un presentadon Kai anka u videbla sen la reteio ke okazos vesperai programo en la castello en eh, tu estas iam plano pri tiu eventoi do jest do Kai que euh, Radolica, do prezentos quelqu'un kolegoin, Radolica eble pri elegi Kai euh, Christophe pri educadonet, kaj mi euh, ofte proponas paroli pri la culture domo montras filmon pri la historio de la kulturdomo. Mi mhm. petas ankaŭ de la euh, proponi to iun uh, prelegon aŭ informadon aŭ diskuton. Nu ŝajnas al mi vere interesa semajno en aprilo. Eh, ĉu vi povas redoni la datojn bonvolu? Do de la oka de aprilo do vendrede vespere Uh, la dexesa de aprilo sabate do por la persono kiuj ne uh, eh, trapasos ekzamenon la E fino de la cursso estos ben redde e de coca? Mm-hmm. Nu bon. Ehm, Ĉuu vi popecifi eh, las plej bonajn rimedojn veni al la kastello? Se vi venas de la noro, eh, alvenante en la stacidomo de mm, lemont per Togogo, generale oni povas uzi eh, buson Gis la flèch, qui ni pos preni vin. Car c'est euh, à environ 20 kilomètres de la, c'est Castella. Elle a su donc préférablement venir entre Angers et Ossunur. Qu'est-ce qui a pris la Hélène d'Anoy? Donc pour la Anglais, nous avons une euh, bonne chances car il euh, existe un vol direct de London City jusqu'à hmm. Angers. Euh, kai la fuga veno de Angé situas plec 20 km for de la castello Kai existas flugo vendrede uh, kiu al venos uh, en la postag mezo. Prave estas bonega informo por Angloi. Ĉu uh, estas uh, vidindaĵoj apud la castello? Ni estas uh, proksime de famaj kasteloj de la Loire-Valo, tu ne? Kaj euh, Eh, ni usas tiu situon eh, en alia eh, propono, kiu mi nomas turisma somaino, do ni ofte visitas almena o dum la postag mesoi, kai do mi proponas la castellon kiu nomi jas plesibure, kiu estas tre interesa, kai ni poras fari visiton per den esperanto, kek foie privata vizito, ki povas mhm. esti euh, tre alloga. Duncan por euh, tiuj informoi. informoj. Ĉu vi jam scias la kvanton de homoj kiuj povas alveni dum printempas? Do dum printempas eh, ni povas eh, eh, nombre ĝis pli ol kvardek personoj entute. Mhm. Do esperas que ni atingos tiun nombron ankaŭ en? Jes, mhm. mi bone deziras tion al vi Kaj kompreneble eh, la okazo povas esti plej bona ideo por renkonti homojn el la tuta mondo. Jes do mi tre ŝatos eh, havi tiun eh, etoson internacian do sed mi devas konfesi tamen ke venas pli da francoj ol ne francoj nederlandanoj, germanoj, svisoj e do la najbaraj landoj reprezentitaj. Bonege. Do finante la intervjuonĉu vi volas aldoni ion pri la eble venontaj eh, eventoj en Brazilono? Por mi mem estas do eh, du aliaj eh, organizaĵoj en 2010? do turisma somaino en junio kai uh, someras en augusto post uko kai festo grandas tut periodo mi esperas kun uh, sufiĉe da kai mi faris uh, prezon uh, por la persona ki u ajas mal ol dudek sep do mi esperas uh, havi grandan tut periodon Successon al vi? Mi espera. Kai Duncan Portiucci interviewo eh ni povas revidinin eh, poste dum la yaro eh, por paroli pri la venonta evento. Contentite. Duncan Alvi kai Gis. Eh, Gis.